Вам наплювати на мене з великого дуба. Я якась помилка природи. Художник Міздора. Дивно, я такого ще не бачив. Привіт! Звідки ти взявся? Воу, воу! Тобі потрібно заспокоїтись. Оце глюки. Яка милота. Як його звуть? Фоксик. Здається, вона тобі подобається. Все одно мені знаю нічого не світить. Це щось нереальне. Наноботи трансформувалися в собаку. Що це за містика? Що він таке конкретно? Він вміє м'яти свою форму. І взагалі стільки всього вміє. Фантастика. Ця штука проходить систему безпеки, як пісок із пальця, бо вона якась жива. Я хочу, щоб вони збирали криптовалюту і робили все, що я їм скажу. А коли усе комп'ютерне бабло буде у мене, я сам проникатиму куди завгодно. І ще трохи це місто буде моїм. Де пацан? Той шкет нічого не знає, нащо він стався. Я створила ботів для добрих справ, а не для такої погані, як ви. Не можна допустити, щоб вони контролювали Фокстера наноботи стануть моєю секретною зброєю. І я не позаздрю тому, хто ризикне мене не поважати. Якщо той, хто викрав дітей власник цієї будівлі, то наше протистояння буде яскравим, але безнадійним. А ви дуже розумний людський екземпляр. Весело! ніщо без того не до собаки. Я це ти, а ти це я. Спробую пояснити. Тобі подобається дівчина, ну. але ти робиш вигляд, що її не помічаєш, Для чого? щоб вона тебе помітила. Знаєш, люди дивні і вкрай нелогічні істоти.